Olha lá vem ele, ó. Ele bota a seta. Tem um nome ali, tá vendo? O maluco para um pouquinho na frente. Aí ele abre a porta pelo Bluetooth. Você entra no carro. Fecha a porta. Tem que botar o cinto, senão ele não sai. Aí. Vou enrolar com o cinto aqui. Tem a cadeirinha de criança aqui atrás, ó. Ou então, aperta aqui, ou aqui. E aí segue viagem. Heading to home. Please make sure your seatbelt is fastened. For any questions, press the help button Lá vai danado E aqui você consegue ver, ó. No radar, identificando a pessoa de bicicleta ali. Tá vendo? No radarzinho aqui. E vai ver o carro ali. Passando. Um outro carro vai passar agora aqui à esquerda. Arriving shortly at home, please keep your seatbelt fastened until we reach your destination and remember to take all your belongings. É isso. Essa maravilha. Carro que dirige sozinha.